gente, tá tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, né, a live é, no dia 11, eu vou com a roupa, né, pra live E eu espero vocês lá, tá? Todas vocês estão combinadas aí pra vocês E a Lara também, né, junto Também ligaram só Só que daí, olha só, tá aqui Então, se reservar a Bruno, tá tudo aí. É tudo bom, né? E você não tem dinheiro pra nada Isso aqui, ó. E aí vocês vão ter que poder e na live vai ter Opa, e na live vai ter é, todas as coisas que vai ter lá E se prepara que sábado eu vou estar tá com essa roupa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Daí, vou dançar um essa erva ainda. Eu vou estar tá preparado para ir. Assim que eu fazer a live, eu vou apresentar para vocês aí na casa de vocês, tá? Então, eu vou estrear esse vídeo para sábado, que vai ser essa live aqui que eu tô fazendo. Vamos ver os comentários agora, o que, que eles estão mandando, o que, que eles estão fazendo, né? deixa eu ver o que o... Oi, aqui, o Matheus. Oi, tudo bem? Como é que é teu nome mesmo? Deixa eu ver o carro. Seu nome é Matheus. É, muito obrigado, Matheus. São é um novo Cara. E... Vocês têm que saber aí pra... Quem é o novo parceiro. O novo parceiro vai ser... O novo parceiro vai ser...